स्वागत है मेरे चैनल को आप लोगों को मेरा ये रूपम गेमिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत तो चलिए दोस्तों बिना टाइम का के शुरू करते हैं वीडियो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर ये गेम है क्रेजी जूसर आप सभी ट्राई कर सकता है ये गेम दोस्तों देखो यहाँ पर मैं 26 लेवल पर हूँ 26 लेवल से दो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये है कभी भी क्रॉस नहीं करता मैं कितना भी करता हूँ ना तो लास्ट पे अटक जाता है दोस्तों लोग भी देखिए सॉरी शानदार गेम है दोस्तों ये ट्वेंटी फाइव लेवल पार किया गेम इसके बाद तो नहीं जा रहा है तो चलिए पता नहीं क्यों दोस्तों मेरे को नहीं हो रहा है मैं कोशिश करता हूँ पूरा स्ट्रॉबेरी नहीं हो रहा है चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों मैं परे करता हूँ दोस्तों देखो अब हम आ गए हैं लास्ट मोमेंट पर देख सकते हो दोस्तों कैसे अटक गया है गेम ये गेम में जितनी बार खेला अभी तक मैं एट टाइम्स खेल चुका हूँ दोस्तों तो यही हो रहा है आप भी ये गेम ट्राई कर सकते हैं अगर आपका ट्वेंटी सिक्स लेवल पार हो गया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसको तो सबके बाद thanks for watching my video and मैं ऐसे ही गेमिंग का वीडियो बनाता रहूँगा तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना तो अलविदा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे